اور میں چاہتا یہ ہوں دوستوں کہ گیت پڑھ دیا جائے یا چند شیر اور سنا دیے جائیں گیت جیسا آپ کو ہو چلیے میں گیت حاضر کرتا ہوں جس کی فرمائش ہے وہی حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو یہ گیت اور حاضر کرتا ہوں جی دل ہو پورا دل لگا کے سنا ایک ایک مصرا تمہیں تمہیں دل کا مال تمہیں اپنے دل سے جدا کیسے کر دوں کیا بات میں خطا کیسے کر دوں کہ تم ہی میری جان ہو کہنے کہہ تم تمہیں دل کا ہو اچھا۔ تمہارے کو کلی چومتی ہے تمہیں دیکھ کر ہر غزل جھومتی ہے واہ بہت اچھی تمہارے لبوں کو کلی چومتی ہے تمہیں دیکھ کر ہر غزل جھومتی ہے یہ خمدار زلفیں یہ سندل سی باہیں یہ کے گھنیری یہ نگاہیں گلوں گلو تبسم تمہارے لبوں پر تمہاری ادا ظلم ڈھائے دلوں پر کہ تم حسن کی شان ہو دل کا ارمان ہو ہے زلفوں میں کالی گھٹا کا منظر ہے سر پر تمہارے ستاروں کی چادر ہے میں کالی گھٹاؤں کا منظر ہے سر پر تمہارے ستاروں کی چادر چمکتا ہوا یہ بدن خوبصورت اجنتا کی ہو تم ہنسی کوئی

تمہارے لبوں کو کلی چومتی ہے تمہیں دیکھ کر ہر غزل جھومتی ہے یہ خمدار زلفے یہ سندل سی باہیں یہ پلکے گھنیری قاتل نگاہیں نگاہے کا تبسم تمہارے لبوں پر کہ تم حسن کی شان ہو تمہیں دل کا غرمان ہو ارے خوبصورت خوبصورت سا بنا میں حاضر کرتا ہوں سنیں ہوا میں ہے مستی فضا ہے نشیلی مہکنے لگی حسرتوں کی حویلی ہوا میں ہے مستی فضا ہے نشیلی مہکنے لگی حسرتوں کی حویلی چاراہ کہ جلنے لگے ہیں کہ ارمان دل میں مچلنے لگے ہیں بلاتے گئے ہیں تم کو سنہری سویرے چلے آ تیرے کرم ہو یہ احسان ہو تمہیں دل کا ہو کیا بات اور آخری ہوں جی، تمہیں روح کی وادیوں میں چھپے ہو میرے دل کی دھڑکن میں تم ہی بسے ہو تمہیں روح کی بات خفیوں میں چھپے ہو میرے دل کی دھڑکن میں تم ہی بسے ہو تم ہی تم ہو میں جس طرف دیکھتا ہوں تمہیں چاہتا ہوں تمہیں پوجتا ہوں میں دل میں یہ چھپائے ہوں یہ بات کب سے نہ ڈرتا دے سب سے کہ تم میرا ایمان ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت مبارکباد